Hi, I've been World Radio Day. ඉස්සල්ලම රේඩියෝ එකේ ගැන කතා කරනකොට ම ඉස්සලම රේඩිය එකක් ඇහවේ ම අම්ම එක බස්ස එක යනකට ඉට පස මගින් අම්ම හවා ඔයා කැමති නද මේ වගේ කතා කරන්න කියලා ඉට පස්සේ මටත් ආසාාවක්කාව මගේ කටහඬ දවසක රේඩියෝ එකින් ඇහෙන්න මෝන කියලා එදා ඉඳන්ගේ පුංචි කාලිනම් පටන්ගත් ආසාාව අද ශායිෆම් එක හරහා මගේ ඇත්ත වෙලා තියෙනවා ඊට පස්සේ ශයිෆම් එකට ආවට පස්සේ මට ලොකු අභියෝගයක් වුණා මාපු ගමම මට හම්බුණ ආදරය ගැන කතා කරන්න මට එච්චර වයසකුත් නැවි පොඩි වයසෙන් ආදරය මේ ගැන ගොඩාක් දෙවල් කතා කරන්න කොහොමද කියනදේ මට අභියෝගයක් වුණා හැබැයි තින මගේ ක්ෂයෆම් කණ්ඩායමත් එක්ක ඒකමට අමාරු දෙයක් ඔන්න හැ අද ඉතින් මගේ ආසාාව මගේ හනෙම ඇත්ත කරගෙන තියෙනවා එතින් අට කියන්න ඕනේ ඔය හැමදාම රෑ දහයට ශයිෆම් හිතට හිතක් ඇවොත් ඔයට පුළුවන් මාවහන් ඒතකම කියන්න ඕනේ ලංකාවේ හොඳම සිින්දු හැන එකම චනල එක ශයිෆම් හැමදාම ශාහන හැමදාම ශාතකන්න මම පින්කේ.